Hallo iedereen. Maar wat is er aan de hand? Ik hoor dat het zo dringend is. Oh, dat ziet er helemaal niet goed uit. Ik voel het al. Koorts en ik hoor vervuilde longen. Terra heeft last van vuile lucht. komt Maakt hij soms een keer vieze rook. En daar wordt Terra ziek van. En moet ze hoesten. Het leek wel een vulkaanuitbarsting. Maar het was niet helemaal hetzelfde. Wat zijn ze aan het planten? Een boom. Twee liter. En dat is niet veel. Eén liter. Als mama zegt, we gaan een keer vlug met de auto. En hij zegt, nu, nu mama, we gaan een keer met fietsen.